सो हेलो एवरीवन कैसे आप सभी लोग welcome back to my new blog so आज हम आए हैं जैक्सन हाइट पर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैक्सन हाइट पे कि कौन सी कौन सी शॉप है और अभी तक तो देख सकते हैं हमने बाल कट किया हुआ हेयर कट किया हमने और थोड़ी सी बियर भी कट किया था हमने तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो प्लीज़ वो भी कर देना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये पूरी बिल्डिंग्स वगैरह जैक्सन हाइट की बिल्डिंग है यहाँ पर और ये पूरा जैक्सन हाइट है यहाँ पे शाही दरबार करके भी है एक रेस्टोरेंट अपनी इंडिया के जैसा ये पूरी शाही दरबार जैसी है और देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पे गाड़ी की स्टॉल भी लगी हुई है यहाँ पे सब शॉप वगैरह यहाँ पे सब कुछ है नीचे सैलून वगैरह है और यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल का भी इधर है ये रेस्टोरेंट है और ये है स्टेशन सबवे तो हम अभी जा रहे हैं पटेल के पास लास्ट वाला और ये शोरमे की गाड़ी है शोरमा बड़ा है शोरमे वाले की गाड़ी है तो अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस करना है इसके लिए तो ये पूरा जैक्सन हाइट जैसा इधर पर है देख सकते हैं आप लोग पूरा बॉम्बे मार्केट जैसा है ये पूरा ये बॉम्बे के जैसा यहाँ पर है ये डेली हाइट्स है और यहाँ पे थोड़ी लाइट्स ज़्यादा है गाइस तो कैमरे में शायद अफेक्ट कर रही होगी और ये भी स्टॉल के जैसा कुछ लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ये मोमोज की गाड़ी है और हम अभी यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई है इधर ये पूरी लाइट्स है और यहाँ पे सेलफोन्स की दुकान है इधर सो so, यहाँ पे सब खिलौने की दुकान लगी हुई है और देख सकते हैं पूरा इंडियन मार्केट की भी दुकान है सामने पूरा इंडियन मार्केट है वगैरह है और यहाँ पे दिवाली की लाइटिंग लगी है ईद की लाइटिंग है यहाँ पे सब पूरा साल लगी हुई रहती है और देख सकते हैं इधर का इंडियन मार्केट जैसा सब कपड़ा लगा हुआ और हाँ, ये सब भी है इधर पर तो ये सब पूरा विरासत करके मार्केट है यहाँ पर और ये ई मोबाइल करके एक सेलफोन की दुकान है यहाँ पे आप सेलफोन बाय कर सकते हैं पूरे ज्वेलर्स की दुकान है इधर दागिने की दुकान है ये सब और ये है हमारे सामने पटेल ब्रदर्स तो चलिए भाई आप लोगों को मिलते हैं सीधा एंड ऑफ दी वीडियो में सो so, ये है पूरा सब जैक्सोनाइट का ये व्यू देख ले आप तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा एंड ऑफ दी ब्लॉग में थोड़ा सी छोटा सी ब्लॉग देखना पूरा मत पूरा देखना भाई स्किप ना करना so thank you so much guys कि आप लोगों ने मेरा ये न्यू ब्लॉग देखा है सो so, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर देना क्योंकि इन आप लोगों कल और एक ब्लॉग आने वाला है तो उसका थोड़ा वेट करना गाइस तो मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह तीन या चार बजे मिलेंगे और एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट है सात बजे की लॉस एंजल्स से तो चलिए गाइस उधर एयरपोर्ट के साइड मिलते हैं सो अगर आप लोगों ने अभी तक like share subscribe bell notification को ऑल पे नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और ये जल्द से जल्द हो सके तो प्लीज़ ये ब्लॉग को शेयर करना गाइस तो thank you for watching so मिलते हैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़